ser estilizado chegando para adorar o Senhor Jesus. Chama! Deus é tão maravilhoso, sempre está contigo. Pois sei que tu és meu verdadeiro amigo e sempre está pronto para me ajudar. Deus é tão maravilhoso, estar em tua presença. Teu Senhor comigo é o que me sustenta sempre me dando forças para caminhar. Eu estava preso no pecado, mesmo assim me amou. Eu estava that me ajudar. Deus é tão maravilhoso estar em tua presença. Teu Senhor comigo é o que me sustenta, sempre me dando forças para caminhar.